Hello Happy, Happy Learn English with Happy English Corruption. Kita akan belajar tentang perbedaan kata learn and also study. Jika yang kemarin kita bahas tentang listen and hear, maka kali ini hampir sama, yakni kata learn and study. Dua kata ini sebenarnya kalau kita artikan ke dalam bahasa Indonesia sama-sama memiliki arti belajar atau mempelajari. Namun, fungsinya juga berbeda. Mempelajari seperti apa nih untuk yang learn dan untuk yang study? Yuk, kita bahas yuk. Let's check it out. Yang pertama, learn. Learn adalah belajar, di mana belajar itu tidak hanya belajar dengan teori tentang rumus-rumus, tapi juga dia mempelajari untuk mengaplikasikan dalam kegiatan-kegiatan lainnya yang mensupport pengetahuannya agar lebih bertambah lagi. Sedangkan kata study yakni belajar atau mempelajari, tapi dia hanya sebatas mengetahui tentang teori-teorinya. Jadi, hanya untuk kebutuhan khusus, yakni misalnya kita belajar bahasa Inggris hanya untuk bisa menjawab soal-soal yang ada di ujian nasional. Contohnya, ada dua orang, yakni Miss Adinda dan juga Mr. Hamas. Kita berdua sama-sama belajar bahasa Inggris. Miss Dinda belajar bahasa Inggris tidak hanya tentang teori grammar, tidak hanya tentang how to speak well, tapi juga bagaimana caranya mengimprovisasi bahasa Inggris ke dalam kehidupan sehari-hari. Maka Miss Dinda ini dikatakan dengan learn. Sedangkan sebaliknya, Mr. Hamas hanya belajar bahasa Inggris untuk persiapan mengikuti tes TOEFL. Maka dia hanya sebatas mengerti saja tentang teori-teori yang ada di dalam bahasa Inggris tanpa mengaplikasikannya atau menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contoh kalimat dalam bahasa Inggrisnya, kalau yang learn, I learn how to speak English well. Aku belajar bagaimana berbicara dengan baik. Maka menggunakan kata learn karena bagaimana berbicara. Dia ada uh, kemampuan untuk mengembangkan bahasa Inggrisnya menjadi sebuah kemampuan yakni berbicara bahasa Inggris. Sedangkan kalau study, I study English every day at XEZ1. Artinya, aku belajar bahasa Inggris setiap hari di HSC1. E Artinya, dia hanya mempelajari konsep-konsep yang ada di dalam bahasa Inggris. Hanya sebatas rumus-rumusnya saja tanpa dia mau untuk mempraktekkan. Jadi, sudah tahu kan kalian apa perbedaan dari learn and study? Sekarang tuliskan pengetahuan kalian setelah menonton video ini di kolom komentar ya. Menurut kamu, apa sih perbedaan dari learn and study? Thank you!